Así, ninguén na ría de Arousa ignora que as illas realizadas para as pilastras do viaduto influíron nas correntes e deron lugar a variacións nas correntes do río, por iso é necesaria a súa retirada urxente. Consecuencia do anterior é evidente que o Estado, como promotor das obras, debe indemnizar os mariscadores no canto de mirar para outro lado. Por iso é necesario a avalación do estudo ambiental realizado no seu día. Está claro que as medidas para paliar a falta de capturas O ano pasado foron unha fuxida cara diante da Consellería que non ofreceu ningunha solución económica, senón que tomou unha decisión que fixo que se cargara nas costas dos traballadores os que recibiron un paro con cargo ás súas cotizacións. Isto non vai ser posible este ano, polo que se Polo que si se decreta o peche das concesións marisqueiras, a única solución paliativa será un paro biolóxico remunerado por parte da Administración. A contaminación na ría é de toda índole. Por ello, é necesaria a comparecencia das consellerías responsables para que presenten diante deste Parlamento as medidas tomadas en canto a saneamento. Se están funcionando, son eficaces. Ao mesmo tempo, deben informar sobre a contaminación dos ríos Ulla, Umia e os afluentes. Portos de Galicia e portos do Estado non poden estar realizando recheos de xeito indiscriminado e innecesario, pois en gran parte hai zonas portuarias sobredimensionadas ou plantéxanse obras como as de Cambados que son un despilfarro público. Por iso, igual que si se fixo un plan sectorial de solo industrial, tamén é necesario un plan sectorial de zonas portuarias paralizando todos os recheos e obras actuais. Por último, é necesario consensuar medidas co sector que antonte mesmo estaba demandándose as solucións, adiantándose a solución do problema acordada co sector para que non volva a ocorrer o do ano pasado. Todo isto é o que, aínda estando de acordo coa proposición non de lei presentada, elevoume a presentar a emenda de substitución enumerando medidas concretas que coido son mínimas. Así na emenda o que pedimos é do Parlamento de Galicia insta a Xunta a demandar do Goberno do Estado e en concreto do Ministerio de Fomento e do seu organismo autónomo ADIF que proceda de inmediato retirada de todas as illas instaladas para a realización das pilastras de apoio ao viaducto do tren sobre o río Ulla en Catoira, incluindo nas devanditas obras a limpeza do canal do río. Avaliar O impacto ambiental da realización da infraestructura do bioducto que orixinou un cambio no curso do, da corrente do río, en especial en todo o referido á sedimentación e acumulación de lodos no mesmo, estudándose o impacto que dita obra tivo nos bancos marisqueiros dos lombos do Ulla, demandando do Goberno do Estado as indemnizacións que correspondesen presentar un plano de recuperación marisqueira da Ría da Eurosa de acordo coas cofrarías da Ría da Eurosa que implique no mesmo a limpeza dos lodos e sedimentos acumulados na ría que están dando lugar a unha importante mortandade de marisco paralizar e anular todos os recheos previstos na ría, así como outras obras que afectan as zonas de libre marisqueo, como son as comportas da seca de Cambados. Implementar diante dunha situación de esgotamento prematuro das zonas de libre marisqueo que a partir do mes de outubro de paros biológicos directos por parte da Consellería de Agricultura e Pesca se universalicen os afectados polos paros que se decreten no libre marisqueo. Establecer e acordar xunto coas cofrarías e as agrupacións de mariscadores prezos de retirada do marisco nas subastas das rulas para evitar a ruína do sector que se faga un seguimento intenso da situación das toxinas no marisqueo que implica a non aparición de sucesos alarmistas e ao mesmo tempo facilite a apertura do marisqueo de especies como a vieira. Que se proceda por parte da Consellería do Mar a avaliar xunto á Consellería de Medio Ambiente a situación de, fun de funcionamento e depuración das estacións instaladas nas riberas da Ría da Eurosa, comparecendo no prazo de tres meses os responsables das debanditas consellerías no Parlamento dando conta do estado de saneamento e depuración da ría e, para rematar, que na devandita avaliación inclúanse o impacto que os ríos Ulla e Umia, así como outros ríos afluentes que descargan na ría, teñen, na ría da Ourosa, teñen sobre a mesma. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Eh, Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.